Creus que la política és avorrida? Creus que la política és difícil? Creus que la política és cosa d'uns pocs? Creus que la política no és cosa teva? O potser creus que tots els partits són iguals, que tots els partits funcionen igual, amb una cúpula que mana, unes bases que obeeixen, però són ignorades. Si penses així i no els vols donar un vot en blanc, potser t'interessarà un partit on sabem que tots som diferents on sabem que tots tenim els mateixos drets i ens unim per defensar-los. Un partit on no hi ha més cúpula que la base, perquè creiem en la democràcia directa. I ets tu qui té l'última paraula. Ara pots canviar les coses.